もう我慢の限界よいい加減にしてちょうだい頭の弱い子扱いしたり、足手まとい扱いしたり、みんな私のことなんだと思ってるの私はアクア、水の女神アクアなのよそれなのに誰も信じてくれないなんておかしいでしょこうなったらボイコットよ私を女神として崇めるまで、もうクエストに参加しないからおっ と謝ってももう遅いわパーティーから私がいなくなったらさぞ不安でしょうえ別に不安じゃないそれどころかせいせいするちょっとラグでそでひどいこと言えるわけ鬼 寂しいなこの素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズ